Eh, buenos días a todos, bienvenidos. Eh, bueno, el día de hoy vamos a tener eh, la plática con Eduardo Bueno de Walter Kluwer, quien nos va a hacer favor de, instruirnos en, esta plataforma. Gracias y bienvenidos a todos. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días entonces a todos. como ya fue dicho, soy Eduardo Bueno, soy capacitador de Walter Kluwer y en nombre de la compañía vengo a hacerles ah, bienvenidos a esta presentación. Vamos Vamos passar por uma parte de introdução, vou explicar as funcionalidades e vamos contestar algumas perguntas que tenham alguma inquietude. Bueno, começando. Vocês têm 145 revistas suscritas. são revistas a texto completo, revistas de alto fator de impacto. As revistas são da publicadora Lippincott, da editorial Lippincott. e as revistas estão eh, por, pues, con sus portadas, ustedes pueden entrar en cualquier revista que quieran y empezar a leer, pero pueden hacer búsquedas básicas y avanzadas en toda la colección simultáneamente. Ahí después pueden seleccionar la, que, si les gusta de alguna revista en particular, un artículo de una revista que es más interesante para usted. ustedes pueden trabajar directamente en proyectos de investigación si quieren de inicio. Explico, un proyecto de, de investigación le permite guardar los resultados de las búsquedas, las referencias a los artículos en proyectos como por ejemplo de osteoporosis, de AIDS, de, COVID o lo que sea, ¿ok? van a ver que las revistas cubren ah, o abordan varias temáticas importantes, categorías importantes en la medicina, inmunología, obstetricia y ginecología, pediatría, etc. ¿Ya? Ustedes pueden, porque son revistas que se actualizan, porque la edición nueva llega llega constantemente, de acuerdo con la revista, a veces es, es bimestral, a veces es mensual, mensual, alertas electrónicos de la llegada de la edición de una revista para ver, sin que tenga que buscar en su correo electrónico, cuáles son los artículos del mes. Y también cuando están haciendo búsquedas y, y se les generan una, una búsqueda en particular, con unos criterios tuyos tal vez avanzados, se les pueden guardar esta estrategia para no desgastarse después, ¿ok? Esas búsquedas guardadas son, muy útiles para su trabajo, su formación. Bueno, libros en inglés también pueden hacer búsqueda básica y avanzada en toda la colección simultáneamente. Son 1081 libros electrónicos. Las categorías son increíbles. Anestesiología, tiene cirugía también, cirugía está aquí, cardiología, enfermería y todo. ¿Ok? En este caso, se pueden exportar capítulos en PDF y crear PowerPoint eh, de las imágenes de los capítulos, tal vez para una presentación que quieran hacer. ¿ya? Eh, libros, ah, esta sería la plataforma para buscar eh, el material en las revistas y libros en inglés. Por ejemplo, en, es muy fácil esta plataforma, solo tiene tres, tres áreas para aprender. Esta seria a área de historial de búsqueda. Sus seus critérios vão aparecer aí. Com quantos resultados encontraram? O número de resultados. Aqui é na área de herramientas de búsqueda. pode ser búsqueda básica y avançada. Um campo, muy fácil. Se quiser ser uma búsqueda básica, é como uma búsqueda em Google, põe uma pergunta clínica e ele vai fazer um processamento de linguagem natural incrível. Resultados em nove vêm com uns colores peculiares que eu vou explicar como interpretar. Está bien? Eh, excelente plataforma. 275 libros en español, búsquedas en español. Los otros serán en inglés. Pero aquí interesante que ustedes pueden ah, exportar el libro. Yo había dicho que podía exportar eh, de los libros en inglés, exportar capítulos. Aquí es el libro completo. Y ahí pueden consultar el libro offline. O sea, no tiene que más loguearse al portal, nada. o estar en su computadora y pueden eh, utilizar estos PDFs de libros completos. ¿Está bien? Ah, la, biblioteca de eh, Medical Education, Health Library, eh, son, está diciendo, biblioteca, ¿verdad? Son libros. Libros en inglés, 89 de ellos, de anatomía, epidemiología, histología, farmacología, muchos, muchos libros. Hay también vídeos, hay casos clínicos, que es importante para fomentar el raciocinio clínico entre los estudiantes y autoevaluación también del estudiante o del usuario en general para ver si están absorbiendo la información de estos libros. ¿Ok? Eh, yo voy a darles al final un link para esta página de recursos, que son grabaciones, eh, vídeos en español de 5 o 6 minutos de cómo hacer búsqueda básica avanzada en la plataforma OVID que yo estaba demostrando antes con las tres áreas eh, de búsqueda en inglés. ¿Está bien? Al final voy a pedir que ustedes por favor llenen este formulario eh, que es una evaluación, puntuación de 1 a 5, dos minutos. <laughs> Eh, si lo que fue presentado a ustedes fue relevante, si, fue, si lo, cree que es útil, si lo ve útil o interesante o si puede ver alguna cosa nueva. De 1 a 5. Vamos entonces a la, a, al portal. Yo lo tengo aquí. Entonces vamos a empezar <clears throat> por las revistas. Es interesante que justamente esto que yo seleccioné está bajo libros, ¿verdad? Y aquí ustedes van a ver un botón, Ese para oír español, no quiero, quiero este, las revistas. No, las revistas van a estar entonces en bases de datos de revistas. Mm, mm, mm. Aquí está, ahí está, mira, está diciendo Ovid Books y Ovid Medline. Interesante, no hay un botón que dice revistas, pero este botón te va a llevar a lo que estamos hablando, ¿ok? Vamos ahí. Revistas. Ok. Estamos en revistas. Son 145 revistas. Aquí están los títulos de las revistas, ¿ok? Este botón es para que ustedes puedan eh, recibir este email que estoy hablando, que es un correo electrónico con eh, alertas, que dice que llegó la edición nueva y tiene los links, para los artículos. Pero mira, acupuntura, interesante, ¿verdad? Acupuntura tenemos eh, Alzheimer, eh, revista especializada en Alzheimer. Somos muy fuertes en la parte de, cirugía y anestesiología. Aquí revista de cardiología, ¿ya? Bueno, que lo que pueden hacer ah, para pueden hacer clic ir a cualquier revista, pero si quieren ver por eh, título, están aquí por orden alfabética, N tendría nursing, por ejemplo, neurología, pero enfermería es nursing, si, si tienen, ¿verdad? Vamos aquí entonces ver algunos por materia. Ustedes tienen de medicina clínica, tienen 101 revistas suscritas. Mira, hay un gran número de revistas suscritas en medicina interna, 37 revistas, son de medicina interna. Tenemos aquí 10 de cardiología. Ahí está. 10 de cardiología. ¿Ok? Si yo quiero ir a una revista, entonces voy por aquí, busco por aquí, ¿verdad? Y voy a una revista en particular. Vamos a ver aquí. Es, la revista de arritmia. Vamos a ver revista de arritmia. Ahí está la revista. la edición es de agosto de 2022. Falta llegar a este mes. Ok? Aqui está o botoncito e toque novamente para receber o alerta que chega à revista e os artículos do mês. Ok? Bueno, vamos ver outra coisa que podemos fazer. Ah, outra coisa. Vamos aqui volver às revistas. Eh, quando você está em, observando os nomes das revistas, se põe aqui uma palavra, eh, digamos, está buscando por revistas que tenham, em el nome da revista, a palavra enfermeria. Eu ponho eh, eh nursing, nursing. Aí está, já tenho Journal Nursing assim, Research. Vamos ver aqui a cirurgia, a cirurgia Surgery. Surgery. Aí tenho várias revistas de eh, cirurgia, ok? Cirurgia ortopédica. Quantas temos? Talvez uma, vamos ver. Orthopedic Surgery, Aqui está a revista Orthopedic Surgery. ¿Está bem? Mas vamos a búsqueda por aqui. Yo estaba hablando en buscar en la colección toda de revistas. Hay un historial de búsqueda que viene así, assim, uh, que deben expandir, ¿verdad? Para poder ver quantas subscritórios de busca. E eu vou proponer uma busca, uma busca básica, pero eh, você pode buscar aqui por uma palavra como diabetes, diabetes, ok? Uh, osteoporose, que seria uma palavra, pero aí vocês podem fazer uma pergunta completa. Por exemplo, eu quero buscar por antibióticos para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio. Entonces, ¿qué hace usted? Escribe todo eso en español, en Google Translate, copia y pega, como voy a hacer aquí, pa, ok? Antibióticos, antibiotics for the treatment of respiratory tract infections. Vamos buscar este procesamiento de lenguaje natural, observa sus palabras. Si usted quiere escribir en inglés, ya sabe inglés, puede escribir, no tiene copiar e pegar de Google Translate, mas ele vai analisar e vai tentar fazer umas sugerências de sinônimos ou conceitos sinônimos de o que está buscando. Ele encontrou 2.131 resultados. 2.131 resultados que se pode ver aqui em color amarillo, palavras utilizadas por usuário. Em color morado, palavras que o sistema está utilizando para ajudar o usuário. Eu busquei é por antibiotics, em plural, ele disse: bueno, eu encontrei antibiótico, em singular. Então, aí está. Eu estava falando de tratamento, verdade? Tratamento, treatment. Mira, ele buscou por treatment, mas também foi aqui. Antibióticos, eh, eh, eh, eh, fármacos antibióticos, agentes antibióticos, pero chega a aspectos terapêuticos, terapia, ok? Infecciones de tracto respiratório. Já? Ok. Entonces, vamos a ver. ya ayudó, já está me mucho en mi investigación. investigação. Eh, é importante saber que todo el resultado é contexto completo, porque es una suscripción. Si eh, es más é mais fácil ver cuál es bien relevante para usted o no, las cinco estrellas siempre está diciendo que es bien bem relevante, de acuerdo con el algoritmo. Mas você puede hacer un clic derecho y pedir que traduzca para español, e pueden ver os títulos en español, ¿verdad? prescripción de antibióticos para pacientes ambulatorios para enfermedades, infecciones respiratorias agudas durante las temporadas de influenza. Muy bien, ¿ok? Este es un artículo de 2018. Tal vez todavía es relevante. Ese de 2021. Pero si ustedes, como ya dice, tienen, muchas revistas, tienen muchas ediciones de saber a qué año, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí lo que puedo hacer. Hay un límite aquí abajo del campo de búsqueda que ustedes seleccionen, ponen aquí, yo quiero solo de 2017 a el año actual. ¿Ok? Vamos a buscar. Aquí está, de 2131 tengo 1416. ¿Está bien? Entonces aquí ya es de 2019. ¿ya? Cambio nuevamente para inglés, pero vamos a hacer así nuevamente aquí. Y tenemos eso. Yo, yo estoy mirando así porque tengo que tomar cuidado con el tiempo el reloj no está conmigo en este momento. Bueno, está bien. Vamos a um, vamos a ingresar en un artículo. Vamos a hacer esto. Voy a traducir para español para poder ver nuevamente el título. Impacto de la educación de la comparación entre pares. Vamos a ver aquí. Patrón de uso de antibióticos para eh, infecciones respiratorias agudas entre pacientes de ambulatorio en Asia este aquí era lo que había visto antes. Vamos a ingresar en él. Ok. Tenemos entonces que esta de la revista Llama y herramientas con gestión del artículo. Se ve aquí el botón para el PDF, pero esta es una versión HTML del PDF. Lo que está mirando es el artículo. Y mira qué voy a hacer. Voy a leer este artículo en español. Ahí está. Hay un resumen, el objetivo, Aquí al lado, a la derecha, pueden ver que hay también una ruta para navegación en este artículo. Si quiero ir aquí ver los resultados, voy aquí, influenza y prescripción de antibióticos. Ahí está. ¿ya? hay muchas tablas. Para volver al principio, voy por esos enlaces que aparecen aquí a la izquierda. Ahí está. Por aquí a la derecha puede enviar un enlace para un compañero o compañera que está trabajando en la misma temática. ¿ok? Lo hizo é é, é, matéria. E aqui para enviar o PDF, aqui para enviar o texto. E aqui como navegar, como já vimos. Está bem? Bem sencillo trabalhar com isto. Vamos ver o PDF. Aqui está o PDF. PDF está aqui com umas tablas. Perdão. Ok. Ah, quiero explicar una cosa. Los artículos van a estar en español, ¿verdad? A veces cuando hay tablas así, eh, no va a salir muy bien lo que voy a explicar, pero observen lo que voy a hacer. Yo voy a descargar el artículo, ¿ok? La recomendación cuando encuentro un artículo, descargar. Voy a poner aquí en mi, mi desktop. Déjame observar, el nombre termina con 0014, ¿ok? Voy a guardar. Mira lo que voy a hacer. Mm, si me deja el sistema. Hum, ah, tá, vamos a, vamos a este Google Translate. E vou aqui, mira, documentos. Muitos não usam este botão, documentos. Se eu tenho um documento que está em francês, não, está em inglês. Está em inglês, eu quero em espanhol. Esse documento está em minha computadora, em desktop. Hum, e termina com 14, seria este. Vamos ver aí, prescrição de antibióticos. Parece que no. Ah, lo encontró. Vamos a traducir. terminando mi tiempo con las revistas. <laughs> vamos a descargar. Ahí está. Vamos a descargar nuevamente en el desktop. Y voy a abrir para que ustedes puedan ver un el mismo artículo en PDF en español. Ahí está. Prescripción para antibióticos. Aquí está el material todo en español. Já? vocês podem entender em dois idiomas. Vamos voltar aqui a isto. eu vou a, a búsqueda para ver o que podemos fazer mais. Este botão de PDF também se encontra aqui mesmo, em el artigo, ¿verdad? Siempre isso. Se eu quero ah, enviar, um, déjame fazer uma una búsqueda avançada antes de sair de Busca Búsqueda Ok. Eu queria enviar esta, esta información para um gestor de referência, estávamos falando aí de Mendeley, eu vou explicar como poner em Mendeley. Vamos buscar, buscar por uma coisa em forma avançada. Quero buscar por um tratamento de dolor crônico, migrânia, por exemplo, que não é por fármacos, ok? Que é talvez uma, uma estimulação de nervo. Uh, ah, vamos aí, vou buscar por chronic pain. Então, essas coisas estão buscando em 9 e não tem necessidade de poner comilhas para buscar algo Ah, con dos palabras, por ejemplo, va a saber Yo estoy copiando porque quiero borrar lo que está aquí y me eliminar, por favor. Ahí la búsqueda avanzada va a estar eh, libre. livre. chronic pain, vamos a buscar, dolor crónico. Eh, en una búsqueda pico, pico, por ejemplo, yo voy a armar condición clínica o problema o población, después tratamiento. Vamos a hacer esto de la misma manera. Chronic pain, voy a ser más específico, como migraine, pero voy a poner migraine con asterisco, porque migrana, migranas, ¿ok? Ahí tengo la condición clínica. Es dolor crónico, muy probablemente migranas. Voy a unir con Y, ¿ok? Y para forzar la palabra migranas y los resultados del dolor crónico. Vamos a hacer esto. Siempre salientando que va a aparecer en amarillo, ¿verdad? Las palabras. Ahí está chronic pain. De repente van a ver la palabra migrana por ahí. ¿Ok? Si no aparece en esto, ponemos en el resumen, etc. Bueno, vamos aquí buscar entonces por el tratamiento. Yo quiero un tratamiento por un tratamiento alternativo, alternative, o mire el booleano, or. Eh, o novel, algo nuevo, or, booleano nuevamente, a complementar, complementary. Ok. Alternativo, novo, novo complementar. un tratamiento tal vez también, como está diciendo, estimulación de nervio. Voy a poner así, nerve stimulation. Y aquí vamos entonces a unir las dos, ah, los dos criterios para tratamiento. Está siendo bien sencillo, ¿verdad? Vamos a unir los dos. Mira que la línea entonces, la línea 3, déjame expandir esto. La línea 3 representa las condiciones clínicas del problema. Y aquí la línea 4 y 5 es la intervención. Vamos a unir esto con la intervención. Y esta vez booleano End, Tengo entonces 14 resultados. Van a ver aquí que ya están hablando de dolor crónico, están hablando de um, nerve stimulation. Ya este aquí ya está bueno, mira. Estimulación de nervio vago. Vamos a ver aquí traducción. La estimulación no invasiva del nervio vago y la morfina inhiben la, transitoriamente la señalización de dolor. Ok, muy bien. que podemos aprender sobre isso? Vamos ver. Vamos ao texto completo de Ovi De que revista é? na revista Dolor, que vocês, a la qual suscriben. vou aqui ver a conclusão. Mira, vou a... Bueno, não aparece conclusão, aparece discussão. Vamos aqui, discussão. Discussão, discussão, al fim creio que me van a dizer algo. Eh, vamos también a traducir esto, traducir. Ok, vamos a ver qué está diciendo. Eh, ah, creo que aquí está. Eh, con este fin, suprimió, papá, Ok, dadas las principales preocupaciones de salud eh, con los opiáceos, el uso de la, ah, la intervención o estimulación no invasiva del nervio vago eh, se ha demostrado ser beneficiosa en el tratamiento de otros tipos de dolor de cabeza. Entonces parece que funcionó, ¿verdad? Mm, vamos a ver así. Con este fin... Ah, dice así, mira. Con este fin, nuestros resultados demuestran que la eh, estimulación del nervio suprimió la no excepción de trigemino este en curso a, a un nivel similar al de la morfina. Ok, que se usa comúnmente en el departamento de emergencia. Entonces es una opción, ¿está bien? En vez de utilizar la terapia de primera línea, utiliza la estimulación de enero. ¿Está bien? Bueno, terminamos con búsquedas en revistas. Lo que había dicho yo sobre cuenta personal, yo voy a utilizar esta cuenta aquí, me está diciendo mi cuenta, porque quiero guardar la estrategia de búsqueda y los resultados, ¿vale? Entonces voy a poner aquí, si yo tengo una cuenta personal ya, Pero para criar uma conta, vão apertar esse botão e vai pedir o nome de usuário. Você vai inventar. Não ponga espaços, ok? Nome de usuário. Vão pedir uma contrasenha, põe duas vezes a contrasenha, e luego seu nome, apelido e correio eletrônico. Não há confirmação por e-mail. Eu só quero saber para poder utilizar outras funcionalidades aqui. Bueno, crea la cuenta, ingresa la cuenta aquí. Y yo voy a poner mi cuenta. Bueno. Ups. Esa es mi cuenta personal. Ya estoy, mira. Eh, observen que aquí está diciendo que puedo cambiar la cuenta personal, etcétera. Pero para saber qué está usando, me dice aquí su nombre, ¿ok? A la esquina superior derecha. Su nombre aparece ahí. Mira lo que voy a hacer ahora. Yo no quiero preparar esta búsqueda nuevamente. Yo voy a seleccionar todos los criterios, voy a guardar y voy a llamar esto de eh, eh, tratamiento de migrante con estimulación de nervio. Puedo Puede guardar de forma permanente, temporal o alerta automática. Esta alerta automática es así, digamos, eh, la enfermedad de la uh, ah, variola, creo que es variola de mono, ¿verdad? monkeypox. Yo puedo hacer, van a crear muchos tratamientos de monkeypox, ¿verdad? Como están haciendo con, con el COVID. eu vou dizer assim, mira, digamos que é uma investigação de monkeypox, eu vou dizer assim, cada duas semanas, cada duas semanas, em el miércoles, eu quero que me envie algumas alguns artigos que encontrar com esta búsqueda de monkeypox, que não tenha duplicados por 90 dias. Aqui está o correio de minha conta personal e aqui eu quero em formato HTML. E já. HTML, seu correio, no quieren duplicados y la frecuencia. Este es excelente, va, va a venir, va a llegar cuando están en la playa, el sistema va a hacer una, una, búsqueda y enviaré el correo para ustedes. Pero yo no voy a hacer esto, voy a guardar de forma temporal, voy a guardar aquí. El sistema va a decir que está guardada esta búsqueda que me estaba diciendo Mira aquí, guardada. Yo voy aquí y me cuenta, yo estaba aquí, aquí en español cuando lo hice, cambió para inglés, journals, view saved. Permítame ir a pie de esto y cambiar para español. Español. Ok, entonces mira, hay un botón que dice ver búsquedas guardadas. Voy aquí. Ahí estamos en mi búsqueda, donde está. Aquí está tratamiento, tratamiento, me escribí mal. Y aquí el ojo, el ojito para ver mis criterios nuevamente. ¿Okay? Este botón es para ejecutar la búsqueda. Demostración, voy aquí. Yo estoy aquí en un día, en un mes, en otro año, eliminar. estoy aquí no tengo nada. Voy a ver la búsqueda, selecciono la búsqueda, aquí, y ejecuto, aquí está ejecutar. ya tengo aquí los criterios, aparecen. Y él ya está ejecutando la búsqueda nuevamente. Y aquí yo tengo mi artículo, ya va a estar aquí listado lo que yo quería. Ah, este es uno. Otro, mis proyectos. Me encantó este artículo, yo voy a utilizar esto y voy a enviar esto para el departamento de emergencia Bueno, entonces voy a guardar aquí con este botón, mira, mis proyectos. Y yo no tengo proyecto ninguno. Voy a guardar un proyecto de dolor crónico. Siempre que encontrar algo, voy a poner en este proyecto. Vamos a ver. Ahí está un proyecto de dolor crónico, y ya tengo algunos artículos ahí. Si voy aquí a la izquierda nuevamente, voy aquí al pie, observen a la izquierda, a la izquierda, aquí está mi proyecto de dolor crónico. Aquí mismo puedo crear uno de monkeypox. Monkeypox. Ahí está. Y ahí cuando encontrar algo interesante, voy a poner ahí en este proyecto de monkeypox. Digamos que esto es monkeypox. Mira, yo puedo ir aquí también, no tengo que ir arriba a marcar, voy aquí a mis proyectos, hay un existente que es monkeypox, está aquí, y voy a guardar. ¿Ya? Eso sería entonces Eso todo lo que estoy diciendo sirve para los libros también, ¿ok? Entonces, ya no voy a abrir más el proyecto. Eh, la última cosa aquí, antes de ir a los libros en inglés, sería es eh, que también pueden hacer con los libros, exportar para Mandeley o para Sotero, para un gestor de referencia. Los mismos artículos que están seleccionados que eu guardei em meu projeto, eu vou exportar para gestor de referência. Eu posso exportar para EndNote, para RefWorks ProSite. Este RIS é Mandalay e Sotero. O arquivo que se genera pode ser importado em los dois. Vou voy a poner Microsoft Word só para demonstrar bem rapidito. A cita pode ser bem sencilla ou mais eh, eh elaborada. E aqui eu vou pedir para darme em formato Vancouver, pero mira, outros formatos. Vancouver, y yo quiero ver el historial de búsqueda también. Eso va a decir que en mis referencias van a aparecer links para ir al el, artículo. Vamos a exportar. Yo estoy yendo muy rápido. Qué bueno que están ah, grabando, ¿verdad? Belén. Sí. Y no sé, que tener tiempo para... vamos a libros rapidito y después a un español y Help Library. Vamos a ver qué puedo hacer. Ah, bueno, yo no vi el... Ahí está trabajando aquí, mira. Mire, mientras está eh, intentando ah, exportar las referencias, si ustedes tienen preguntas, pueden hacer ahí alguna pregunta que quieran, ¿ok? Ojalá que todo esto fue bien sencillo. Una búsqueda tipo Google, una búsqueda con booleanos. Creo que son cosas que ustedes están acostumbrados de hacer, no tienen que acostumbrar de hacerlo aquí ok, esto ya tardó mucho para mí. Yo creo que ahí no. por eso ya estaba cerrando las pantallas, ¿verdad? Yo no creo que volver es una cosa boa, volver así, pero voy a intentar esto. Bueno, no voy a exportar la referencia nuevamente, vamos a libros, después intentamos esto, ok? Pero sería un documento ah, de repente eu vou abrir mi, eu vou a, en desktop, vamos dizer uma coisa eu tenho tengo desktop, algum desktop alguno que eu hice para uma outra apresentação de repente eu posso abrir um e mostrar, este aqui vamos dizer, ver, vamos dizer ver é este, citação Ah, é o mesmo exemplo só que não é es de vocês eh, de uma outra apresentação, mas aqui está, mira, Neste este eu havia buscado em das revistas e busquei nove do Medline também. Eu busquei em todas as revistas e em la Medline ao mesmo tempo. E depois eu hice um, utilicé filtro para separar solamente os que tinham texto completo. Muito bem, aqui estão os resultados. Essa seria a referência. Em muitos ensaios clínicos para ver que eles indicam como encontraram a informação. Ok? Tá? O é, ok. que mais vamos fazer? Ok, vamos a livros. livros. A primeiro, os livros estão aqui. Okay. Os livros estão aqui que são os mil e tantos livros aqui, mil e trinta e quatro livros. Lindas portadas, lindos livros, verdade? Cinco minutos de consulta clínica, que é na base de dados que vamos ver, pero também são livros em ginecologia e obstetrícia, mira, temos em ortopedia, vários livros, vários livros, ok? E aqui vocês podem ver por especialidade, eh, medicina clínica, tem tantos livros aí de dermatologia, de audiologia, anestesiologia, etc. ¿Está bien? Ah, pero para buscar, me, me, gusta ir a los libros, ingresar en un libro, pero vamos a buscar ir a un libro. Vamos aquí a búsqueda y vamos a para libros. Voy a buscar, vamos a hacer una búsqueda avanzada, ya está en avanzada. Vamos a buscar por reemplazamiento de rodilla. Vamos a ver aquí qué tenemos en esta terminología. Buscar por ni, que es rodilla. Ay, déjame borrar todo esto de aquí a La búsqueda anterior. Eliminar. Ya. Ok. Rodilla. Vamos a buscar por reemplazamiento, replacement, replace con asterisco. Será, sería replacement, replace, replacing, ¿ok? Reemplazamiento, reemplazar, reemplazar. Replace. Y vamos a poner ah, la palabra artroplastia artroplastia vou unir artroplastia. Assim. Ok? Vamos ver aqui. Vou unir artroplastia com replacement. Vou usar o booleano OR, ok? Se a palavra, o capítulo está falando de reemplaçamento de rodilha ou artroplastia, eh, para mim vai ser artroplastia de rodilha. Vamos utilizar a O. Tenho, então, eh, intervenção em Rodia, ok? Vamos poner junto. É, talvez o que eu vou agregar aqui. eu, eu poderia buscar é, é, complicações de reemplazamento de rodilha, como sangramento porque a pessoa, ou infecção porque o paciente é, a, a, tem hemofilia e, e aí a infecção aparece mais rápido depois de uma intervenção como esta. pero no voy a complicar mucho porque ya, <laughs> ya no tengo mucho tiempo. Vamos a ver los efectos, eh, vamos a ver aquí qué es esto. View, ah, traducir para español, es un capítulo, ¿verdad? El eh, efecto, qué raro, yo no cambié. Ah, yo no cambié para libros, señores y señores. Por haber eh, pasado lo que pasó con el tiempo para exportar las referencias, yo no cambié, pero vamos a aprender una cosa, ¿ok? si yo estaba buscando en revistas, yo quiero buscar en libros, pero no quiero escribir todo esto nuevamente, no voy a escribir nuevamente. Voy a aplicar estos criterios a los libros, mira. Buscar. ¿okay? Si yo pongo aceptar, borra todo, buscar. Ahora está buscando lo mismo en los libros. Está bien. Aquí está diciendo libros. Mira, aquí está diciendo buscar en ebooks. Ok. Ah, mira como são diferentes os resultados. aparecen aquí pedazos de los capítulos, ¿verdad? Un resumen de la parte del capítulo. Este aquí, eh, rodilla o cadera, replacement, knee replacement, ah, tal vez, esta es una guía de, de fármaco. Guía de fármaco nuevamente, guide fármaco, fármaco, nursing guidebook. Vamos a ver, uno bueno, tal vez más abajo, más abajo. possível preenchimento. Creo que este aqui, Mira, yo é, no traducí para español, estoy mirando en inglés y puedo ver, pero aquí está el término tendinopatía a reemplazos en términos de tendinitis, rodilla, rótula, etc. Bueno, voy por este. Mira cómo es é con el lector de libro. que também se usa a conta personal, pero a conta personal tenho que ingressar novamente, ok? É, eh, enorme que, que os resultados já diferente ah, sirve na búsqueda da, da conta como ingressei por já. Pero a razão que eu utilizaria na búsqueda aqui, na uma conta personal, é para marcar algo que para mim é interessante em um livro, talvez uma, um, umas palavras em um capítulo, eu puedo marcar com color, Yo puedo marcar la página o el libro como favorito y cuando llego aquí al lector yo puedo ir a, una referencia bien rápida. No mientras está... La velocidad no está buena. Ya debería abrir, abrir el libro. Yo creo que tendré que ingresar en Novit nuevamente porque yo volví con el botón de volver y en general no se usa este botón. Vamos a ver. Preguntas, preguntas. Ahí está. Está llegando el libro. Muy bien. llegó en la parte que está hablando de, de tendinitis. Está hablando de reemplazo de la de rotator cuff. ¿Okay? Yo no puedo traducir para español en, esto, en este despliegue, pero voy a enseñar cómo hacerlo para ver este capítulo en español. Pero aquí está la palabra ni, ¿verdad? Rotator cuff, la, um manguito rotador, alguma coisa, Aquiles, hip, etc. É, ok, vamos ver então o que está passando. Eu quero utilizar minha conta personal para guardar isto e ler depois. Vamos pôr minha conta personal lá mesmo. Se podem utilizar a, conta, la cuenta personal, é que para mim é melhor guardar algumas coisas como favoritas. Está acabando o tempo. Ups. Muy español. ¿Por porque está tão lento? algumas coisas nesta esta eu vou dizer aqui vocês vão obter isto. Aqui vocês vão obter isto. Ok? ¿ok? Mientras está haciendo esto, yo voy a ingresar al vídeo español en una otra pestaña, ¿ok? Vamos a libros y vamos al vídeo español. Aquí está. Ah, cerró mi Yo pensé que abrir una otra, una otra pestaña. No, está aquí. Todavía está intentando abrir el libro nuevamente bajo la cuenta personal. acaba de chegar. Para minha sorte, aqui está. ok Eu estava aqui, este é um, um, um, um capítulo onde eu estava, e deixa-me encontrar ali, novamente. Aí está. Queria aqui o rotator. Ok. Eu quero marcar algumas coisas, esta, esta, esse capítulo aqui como favorito, mira. Observem aqui ao lado, ok? Observem aqui A la izquierda lo que va pasar. pasar. Que yo tengo un botoncito aquí ahora. que representa este capítulo. Yo puedo también hacer esto. Marcar esto. Marcar esto con color. Ya, Mira. Yo tengo que alguna cosa fue marcada con color. Y también puedo ir aquí y poner una observación. Mm. Esto es un ejemplo. Bueno, mira, está para escribir estamento. Voy a guardar. Ya esas cositas que se pueden hacer. Digamos que yo voy aquí con este, con, disculpa, con este menú. Voy a un otro capítulo. Estoy leyendo el libro, estoy muy animado. Voy aquí. Estoy en un otro capítulo. Ya, abortion, espontáneas. Quiero volver mira, aquí está este, el favorito. Voy a volver a ti que era el capítulo que tenía la rodilla. ¿Está bien? Esto por aquí ustedes van a descargar el PDF. El PDF entonces del capítulo, no del libro. Pero aquí está, él va a preparar, va a viene una ventana, parece aquí está su PDF, se descarga y ahí está, sería el capítulo. Descargar aquí en el desktop también que no voy a hacerlo, pero ustedes pueden en este momento ir a Google Translate, sacar este PDF, traducirlo para español, va a tener el capítulo en español. Este aquí, yo no sé si hay imágenes en este capítulo, vamos a ver. No hay ninguna imagen. Voy aquí a buscar por un MRI. Vamos a ver una resonancia magnética. Vamos a ver si esto es una imagen. De repente, esto es una imagen. Vamos a ver aquí. No vi más ninguna, que una, una, una, otra oportunidad. Eh, image. No. Última vez. Última vez. No, bueno. A mí me gusta mostrar las cosas. Uh, vi número 39, apareció una imagen. No. Lástima. Bueno, lo que pasa es que van a aparecer las imágenes aquí, ustedes seleccionan e, ele, e, e, aí um botão para exportar a PowerPoint. E OVNI genera um PowerPoint para vocês com, las, uh, ah, né, com essas imagens. se já tiveram, eu creio que tem um PowerPoint aqui, que foi criado dessa maneira. Não? Não, não tenho. Então, não vou poder mostrar, mas ah, um, ele genera um PowerPoint com as imagens, com referências e eh, palavras de, eh, como se diz, aplicação de copyright, tudo preparado para vocês, já? Entonces, capítulo por aquí, Al parecer se congeló nuestro proveedor. Pero eh, bueno, ya casi está, va ah, por finalizar. Eh, faltaría ver nada más eh, los libros de Ovid en español. De igual forma los podemos encontrar en en la página de la biblioteca, en, Ovid en, libros, Ovid en español, y realmente es muy sencillo, la búsqueda es como estamos acostumbrados a realizarla, simplemente nos va a sacar un cuadro de texto con opción de búsqueda, tecleamos el título del libro que estamos buscando y nos aparece, en cada eh, libro aparece una pantalla, bueno, e-, es la portada, perdón, y además nos resta darle clic ahí a la portada y lo podemos abrir a texto completo para consultarlo. Eh, bueno, ya les digo, prácticamente estaba terminando. Yo creo que tuvo problemas de conexión y solamente faltaría ver eso de Ovid en español. Es igual, de igual forma, igual eh, comparto pantalla para que lo veamos. Em, igual es en recursos eh, digitales, como estábamos viendo, en libros. Y aquí tenemos lo que es Ovid en español. Eh, bueno, aquí tenemos que loguearnos con nuestras credenciales de ID y contraseña de Unisoft para que nos permita entrar, es el único requisito. Y aquí lo tenemos, como les comentaba, aquí podemos eh, poner el título del libro o bien en orden alfabético voy a poner nada más eh, a lo mejor farmacología y me aparecen, como les comentaba, viene la portada y simplemente hay que darle clic aquí al título para poder visualizarlo a texto completo. Aquí viene el texto completo. Y de igual forma lo podemos tener en PDF, en Word, Excel o hacer las referencias como lo habíamos visto anteriormente, eh, a Mendeley o algún gestor bibliográfico que sea de nuestra preferencia. Aquí vienen las, eh, las citas, viene APA y lo podemos copiar para eh, colocarlo en nuestras referencias o en nuestras bibliografías. Ahora ya está este, nuevamente Eduardo con nosotros. Voy a dejar de compartir para que él nos haga favor de continuar. Em, les voy a pegar también antes de, que ingrese, eh, bueno, está conectando aún su audio. Aquí eh, una evaluación para nosotros desde el área de formación de usuarios si nos hacen favor de ingresar eh, para contestarlo. Muchas gracias. Les estaba comentado que como, bueno, te conectaste, hice la demostración de Ovid en español de cómo ingresábamos pues, a, a los libros. Ah, ok. Déjame volver porque la, mi computadora se reinició, imagino. Ah, ¿Dónde está el pipe de hoy? Está aquí, primera sesión. Esta es la pieza, ok. Estamos de volta aqui e eu vou ingressar aqui na plataforma de Osteira. Já estou, ah, não estou. Estou nos recursos, aqui está. Vamos ingressar a Vamos direto ao vídeo espanhol. El outro parece que já havia terminado, verdade? Sí. Ao vídeo espanhol. Aqui está a apresentação de hoje. Eu havia parado por aqui. Tá. Estou na plataforma. Ao vídeo espanhol, já com sua conta. Vamos compartilhar a pantalla. Hum, oh, host disabled participant. Ah, eu não posso compartilhar por alguma razão. Está listo. Okay. Ok. Já estamos aqui. Eu vou também pôr o chat na outra ventana novamente. E aí vou pôr o link para o comentário também da evaluação. Está aí. Selecionei dois links agora. Ah, bueno, aquí estamos. Si ustedes van aquí a este botón que dice, este ese botón que dice todos, van a ver la colección de libros, ¿vale? Aquí está. Cinco minutos de consulta clínica. Tenemos aquí varios libros de anatomía. Aquí esta anatomía es importantísima. Yo diría que sería bueno exportar este libro, ¿ok? Pero ahí se tienen varios, varios libros de anestesia, cirugía, eh, todos en español, excelentes. Algunos tienen estrella Dudy, Vamos a este livro aqui, por exemplo, de anatomia. ¿Por que está dizendo que anatomia com orientação clínica? Se eu puder buscar pela palavra coração ou se eu puder <coughs> o, o, por la infarto, ¿ok? Vamos ver se encontramos alguma coisa sobre infarto. e vamos aqui buscar dentro deste livro, ¿ok? Ah, coisa passou? parece que eu não estou conectado com la cuenta ah, vamos ver isto, Ctrl W, vou envolver aqui, ok? Vou envolver. Não, vamos buscar por, vamos buscar por fractura. Fractura. Não, talvez não escrevi bem, talvez. Bueno, encontrou vários eh, capítulos neste livro que está falando de fractura. Yo puedo leer el artículo, el capítulo así. Voy aquí y aquí voy a leer. Ya está el capítulo todo. Está hablando de fracturas en este caso. Para enviar a Mandeley voy por aquí. Hay un botón. Este va a abrir Mandeley. Para Sotero es este. En este caso va a exportar el archivo Luis y ahí se les importa el Mandeley. Y aquí para obtener la referencia en formato Vancouver, lo que quieran. Ah, bueno, así, vamos a un, libro y al pie del, capítulo también va a tener el botón para exportar el libro, no el capítulo, el libro. ¿Ok? Vamos a ver el libro. Está muy fácil, solo, solo el botón para exportar, ya va a estar en español. Disfrute del libro, disfrute del libro offline. Ahí está. Ok. Ok. Ah, uh... <laughs> que está sendo Adobe? Eu não quero ver nada de Adobe. Vamos ver aqui livro novamente. Só este botão aqui, mira, está em gris agora. Um botão para descargar. Hay un botón para imprimir, pero não se vai imprimir um livro de mil e tantas páginas. Vou mostrar como podem ver que grande é este livro, por exemplo. Aqui está, tem 1168 páginas. Então vamos descarregar descargar livro com con botão e y disfrutar quando quiera. Ok, Então isso foi, eu fui diretamente buscando por, por ah, uma palavra em um livro, mas quando estou aqui En de español yo tenho vários livros, puedo ingresar el livro, Patologia Ilustrada, y ya Y de ahí exportar. Si no, vengo aquí, buscar por alguna cosa De esta manera Yo puse una palabrita, ¿verdad? Pero aquí yo puedo eh, poner algunas más ah, mais como por ejemplo, vamos ver decir este eh, ah, para los enfermeros, creo, inserción, inserción, Jung. Uh, ah, de catéter intravenoso. Que livro temos que está explicando algo sobre inserção, inserção de catéter intravenoso? E aí, há vários livros: procedimentos neonatais, procedimentos vasculares, procedimentos então, isso são de vários livros aqui, está em nome do livro. É, procedimentos é, Básicos em Medicina de Urgências, é, com ele está aqui o Manual neonatal, neonatal. Aqui, à, à esquerda, podem ver quais são os livros que têm informação sobre isso. São 345 resultados, mas aqui podem ver Manual de Washington de Cirurgia, tem 14, este 5 minutos de consulta de anestesiologia, tem 8 referências, e vamos ah, Aqui um livro tem só cinco referências ou seis referências, ok? Eh, se quero ver somente o manual de obstetrícia, por exemplo, vou aqui com um clique nisto, vão aparecer as seis referências deste livro somente. Já? Se quero ver todos novamente, vou sacar este filtro de obstetrícia. Aqui estão os livros todos. Cada botão representa descargar cada um destes livros. Não tem que ir ao texto completo para descargar puede descargar desde aquí y filtrar por publicación, quiero desde 2012, desde 2017, etc. E Y entonces, para terminar off en español, voy a hacer una búsqueda avanzada. <laughs> Hacer um es un tutorial que, que, sigue apareciendo ahí. Mira, yo tengo campos de búsqueda aquí. Eh, podemos <clears throat> buscar con AND, OR, NOT. ¿ya? Vamos poner aquí yo quiero ah, ver alguna información sobre la extracción de un tubo torácico. vamos por entonces aquí. Tubo torácico. Vamos aquí poner OR o drenaje eh, torácico. Y vamos aquí AND. Yo quiero hacer extracción. Mira que aparece tudo aí arriba. Vamos buscar. Aí está, então, alguns livros que estão explicando eh, a, a, extração de um tubo torácico drenagem, ok? De aire, o líquido. Então, aqui temos uh, eh, uh, eh, Medicina de Bolsillo, tem uma, a revista Trauma, eh, Medicina um, de Urgências de Bolsillo, está aqui. Manual Washington de Cirurgia, etc. Muito linda essa, muito linda essa plataforma e esta habilidade assim, excelente. Estou lá, última busca, para. Eh, se querem ver aqui os livros que começam com a palavra uh, surgery, ou cirurgia, ou vamos dizer oncologia. Oncolo. Já não apareceu, vamos ver aqui. Câncer. Não, Enfermeria. Que raro. Já deveria ter, pensar a escrever esta palavra aqui para mim. Vamos ver aqui. Enfermeria. Encontrou 26 livros de enfermeria. Já? Que é raro que não encontrei por oncologia. A ah, oncologia está aí. Ok, teremos cinco livros de oncologia. Já? Ok, isso seria, então, ouve de espanhol bem rapidito, que não há muito mistério. Vamos ao outro que é es, tempo e a hora já vamos avançar para la outra verdade? Era Medical Education. sim era Medical Education. Puedo, puedo seguir com Medical Education. O que vamos fazer? Temos que explicar, verdade? Mira, coleção de livros está aqui. Esses são seus livros. Eu tenho por categoria. Tenho livros de epidemiologia, por exemplo. Vão aparecer aqui seus livros de epidemiologia. Ingresso livro é o mesmo de lo que estava explicando no outro, ¿ok? van a ingresar, pueden exportar, exportar el PDF, puede ah, marcar eh, un capítulo como favorito, uh, ese tipo de, funcionalidades. ¿eh? Pero entonces, muy fácil. Ingresa en el libro, hace lo que había mostrado antes. Vídeos. Ustedes tienen vídeos aquí que serían de ah, procedimientos, ¿verdad? Vamos a decir, si el próximo. Vamos a ver un procedimiento de, de tratamiento de ah, síndrome de Ah, túnel, Carpotano, ah, carpal tunnel, vamos ver, <laughs> vamos ver aqui, carpal tunnel, carpal tunnel, vamos ver aqui. Teremos aqui imagens, verdade? E o vídeo vai estar... Não, deixe-me primeiro isso. Não vou buscar. Esse, esse, esse exemplo de buscar. Vamos aqui. Vou buscar carpal tunnel por aqui. Carpal. Aqui está carpaltano, seria síndrome do carpo. E vamos ver este. Vamos ver esse primeiro. Esse primeiro. Vamos ver o que está mostrando. Ah, sabe o quê? Eu não comparti com áudio. perdão, está em inglês para seria bueno compartilhar com áudio. áudio. Share sound, ok. To the wrist in carpal tunnel syndrome is myofascial release. So in this particular technique, we're going to show you a palm up and a palm down uh, contact. With this one, I can reach my webbing of my thumb index finger in between the patients, and then take my thumb or the pad of my thumb. Bueno, uno que está en inglés, a veces con el subtítulo es bueno, la persona puede entender porque conoce las palabras thumb, que es este dedo aquí, ¿verdad? Y el ver el movimiento que el doctor está explicando. Estos serían vídeos y audio. Eh, Journal Club son artículos de revistas en verdad, que es un análisis de, de las revistas. Aquí tenemos eh, eh, investigación en lectura, ¿ok? Y algunos estudios, eh, algunos ensayos os estudos que estão aqui. E, é, ela, esses, esses artículos são demonstrados de uma maneira, às vezes, que é interativa. Por exemplo, se vou a isto aqui, vão ver que é um, é um procedimento para aprender algo em especial. Não posso traduzir, mas é interessante de ver isto, esta, esta, esta apresentação, como se fosse um PowerPoint, verdade? Vine aqui eh, eh, antecedentes, metodologia, resultados e conclusão. Vou ao próximo vídeo e vou barrando por aqui. Os antecedentes, eh, a metodologia tá? e os resultados de lo que é. Aqui é um caso de um homem de 75 anos. Uma conclusão. Hum? de repente se puede traducir con esto, con, hay un aplicativo en, el celular de Google Translate que usted pone la imagen, apunta para esto y él aparece en español. ¿Ok? Uh, ah, Checking Understanding sería un ejercicio para poder contestar. La misma, hay un dispositivo para poder ver eso todo en español. ¿Ya? Eso sería entonces eh, la parte de, de Juno Club. Self-assessment son ejercicios para ver si ustedes pueden están absorbiendo información de los determinados libros, determinadas, determinadas categorías. No, aparece, no van a poder hacer esto porque ah, necesitan de la cuenta personal. Entonces vamos a ver aquí la cuenta personal. Ah, ya estoy con la cuenta personal, disculpen. Cuando ustedes ingresan en Health Library, yo creo que va a pasar esto a, a ah, Belén. vai aparecer um botão dizendo que existe uma oportunidade de criar uma conta personal. Essa conta personal funciona para Medical Education, para Bates e Ackland, e Five Minute Consult, todos os outros aplicativos, ok? okay. E permite que se possa fazer uma avaliação. Aparece meu nome aqui, por isso eu sei que eu já estava conectado a esta plataforma antes. Um, mas está muito sencillo, se eu vou aqui a, a eh, ciencias de comportamiento, van a aparecer a solo pruebas de ciencias de comportamiento. Si voy aquí a estas 26 preguntas, y yo voy a decir que quiero contestar solamente tres en 60 segundos, quiero saber si mis respuestas están correctas. Voy a empezar el e-, ejercicio. Y va a ser en inglés, entonces lo que hago, yo trabajo con Google Translate directamente, voy así. seleciono a pergunta, vou aqui a Google Translate e pongo aqui a pergunta em en internet. Siempre viene assim em inglês, em inglês e aqui yo quero em espanhol. Então, uma mulher de 34 anos consulta a médico por dolor persistente, etc. Então, quais são as opções? Tu padre abusó a tu madre, te de falar de um problema de álcool, crees que uma forma puede terapia. Yo selecciono mi respuesta, vengo aquí, vengo aquí y contesto, digamos, ¿ok? Y puedo pasar adelante, o si estoy curioso para ver si la contesté bien antes de someter, cuando yo someto, él va a decir si yo tengo tanto por ciento correcto o no. Pero quiero ver la respuesta, vamos a ver. La respuesta era esta, ¿ok? Eh, ¿Es seguro estar con su marido, su esposo en la casa. Entonces, eh, Se yo eh, ir, de vuelta a su marido en la casa, a su esposo. Ah, entonces sistema sistema a decir que esta es la respuesta correcta. ¿Y por qué la respuesta correcta? Y aquí dónde puede leer sobre ese, sobre este tema, Bueno, bueno tres tres Vamos Vamos a continuar, entonces con esto. Voy a la siguiente pregunta. Voy solamente a contestar Vamos a pasar adelante y pasar adelante. Y ahora voy a someter el quien dice, está, ¿quiere mismo hacer esto? Sí, quiero. Voy a decir, mira, usted tiene 100% <laughs> incorrectas sus respuestas. Sería bueno siempre leer en español para ver si y hacer la opción correcta, ¿verdad? Pero aquí va a demostrar todas las preguntas, todo el raciocinio y las opciones que deberían. Y dónde puede leer más. En eh, casos es muy bueno para la última parte, sería esto. Eso es bueno para el profesor, para crear un laboratorio de discusión, ¿verdad? Para ver si, si las personas tienen una opinión con alguna, alguno de estos temas. Vamos a ver este aquí, por ejemplo, el, el, 13. El 13, en este caso es un PDF que yo voy a descargar para demostrar, para hacer lo que es esto, ¿ok? Vamos a poner aquí en el desktop. Casos clínicos. e vamos traduzir este, este caso. Está Google Translate, vamos a documentos em inglês para espanhol vamos ver este capítulo, este caso. aqui está, caso número 13. e vamos traduzir observem que interessante é isso. Às vezes, problemas de ética, verdade Que não tenho que aprender ou discutir ver se es un caso de opinión o si hay una respuesta correcta. Observe este caso que interesante es. Y podemos terminar. Ah, ok. Diferencias étnicas, eh, eh, distinciones étnicas confusas. Ok. En resumen, lo que pasa, esta señora de 64 años tiene una enferme, enfermedad pulmonar, intestinal, y ella está muy grave, pero ella había dicho que no quería, no quiere ser intubada, no quiere ser intubada o intentar <laughs> resucitación. Ella no quiere intubación, ¿ok? Pero ya está en emergencia y la intubaron. Entonces está <laughs> diciendo, una enfermera, Dios se dice, no tendría ningún problema si lo hubiéramos, si no la hubiéramos intubado en la primera, primer lugar, pero no podemos simplemente apagar el ventilador y a esturbar, o esturbarla, ¿verdad? Entonces, es, ella no sabe si va a apagar el ventilador o no. Ella no quería el ventilador. Este digo que, debido que el paciente está de, eh, eh, seco, decía administrar por, morfina y también proporcionar sedación. Pero uno está diciendo, no, no, no puede darle morfina porque va a disminuir sus ah, ah, respiraciones o disminuir su sangre, su presión de sangre y la mataría. Entonces, ¿qué puede que va a hacer usted? ¿Verdad? Va a desintubar, ah, va a darle morfina y es una cuestión que los estudiantes tienen que discutir y dar sus justificaciones éticas para su posición. ¿Qué va a hacer en este caso? Hay muchos casos así y es bueno practicar y para eso existe entonces la biblioteca de educación médica, para ver casos, discutir los casos, aprender con los libros, pasar por exámenes y ver vídeos. ¿Qué le parece? Pues bueno, agradecemos eh, la participación de todos ustedes y muchas gracias eh, por la exposición.